是套餐的例汤，然后这个呢是炸蔬菜饼，然后这个是薄荷酱。店家是说炸蔬菜饼搭配薄荷酱吃会比较好吃。然后，这是我们的餐全部都上来喽。然后有咖喱，然后跟饭。 烤饼，然后点了一个鸡肉，一个羊肉，准备开吃哦。 是一个单人房，然后楼梯是去二楼的地方，然后呢，洗澡就是已经在这里面洗澡的地方，然后所有的备品都在这里，包含吹风机啊、洗衣组啊之类的。都有。 这里是言几生活，我们下次见。